Сымбат? Оу, апа! Бергесің? Мен ойнап атам. Ай, Сымбат дейм. Оқсаң мені? Сымбат бар, дүкөндөн сүт алып келе калчы. Қойыңызшы, барым келбей атат. Алып келе қалсаң эми, саған шоколад алып берем. Шоколадты жейм келбейт. Анда сага деген курчак алып берем баягы. Сонун құрчақтар бар ма? Yo. 안다사 고유는 가오프렘. 응, 고유는 기김 길간 요. 선발. 오. 아, 인터넷도 주로 만다. 매일 매일 일년 끌려요. 진짜 같이 내리게 놨어요.